naitwa Dr. John Msumba, ah, ni mhadhiri lakini pia niko kwenye timu ya usimamizi wa mradi wa eh, kituo mahiri cha TEHAMA ambacho ni cha kanda. Ah, katika huu mradi tuna maeneo mengi ambayo yanatekelezwa kwenye mradi ukiachana na ujenzi wa majengo, lakini kuna eneo la kushirikiana na taasisi mbalimbali katika kitu wanakiita regional integration, kwa na maana kwamba tunataka e, ule ujuzi ambao unapatikana kwenye maeneo yote basi tuwe tunawashirikiana pamoja. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunahitaji kuwa na e, exchange programs ambazo ni au kubadilishana kwa walimu na, na wanafunzi e, mwaka jana tulipeleka wa, wanafunzi e, kwa ajili ya e, kujifunza kuangalia wenzao wanafanya nini e, lakini pia wao eh, Meru, the Meru Polytechnic walileta wanafunzi wao na wakasoma baadhi ya professional courses. Kwa hiyo hiyo ilijenga mkutano mkubwa sana. Mwaka huu pia tunapeleka wanafunzi 29 lakini wataambatana na mwalimu. eh, lengo ni kutaka ku, e, kuimarisha yale mashirikiano ambayo ni moja kati ya malengo ya mradi kwamba wanafunzi na walimu wawe na uwezo wa kushirikiana. Mwanafunzi anaweza akamaliza eh, Tanzania lakini pia akawa recognized kwenye kwenye nchi nyingine kama Kenya, Ethiopia katika kanda Tunakwenda nchini Kenya katika chuo cha Meru National Polytechnic, na kule wanaenda kujifunza vitu mbalimbali especially kwenye mfumo wa PLC. Kama tunavyojua sasa hivi dunia iko kidijitali zaidi. Hapa chuoni wanajifunza hilo somo ambalo linaitwa microprocessor. Kwa hiyo kule wanaenda kufanya zaidi practical kwa vitendo zaidi. Kwa hiyo wakitoka kule na wakija hapa watakuwa wamewiva vizuri. Uh, siku ya leo tunasafiri kuelekea nchini Kenya kwa ajili ya mafunzo ya muda mfupi kwenye kozi inayojulikana kwa jina la PLC, yani inahusika na kukontrol mitambo kwa kutumia njia ya kidijitali pia na structured cabling. Ndio tunaondoka hapa tunaenda kule. Kipekee ninapenda kushukuru chuo changu pamoja na uongozi wake mzima kwa kunipa nafasi hii, kwa sababu kupitia mafunzo haya nitakwenda kuyapata kwa muda huo mwezi mmoja itanisaidia kuongeza ujuzi, pia itanisaidia kuongeza CV katika mlolongo wangu wa vyeti. Hii ni fursa inabidi niitendee haki kwa sababu inaniongezea inaniongezea CV ya inaniongezea CV kwenye vyeti vyangu pale, kija nikaomba ajira inaniongezea, nakuta nimesoma Kenya, nimeenda kupata ujuzi Kenya, kwa hiyo naona mimi ni furaha